कसं काय चाललंय मंडळी चला आपण फिरायला जाऊयात आज ओके चला चला चला गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ सुप्रभात माझं नाव रवीना काटे आणि वेलकम टू माय ब्लॉग आज मी तुम्हाला घेऊन जाणार आहे या ट्रॅव्हल ब्लॉगच्या जर्नीवर so buckle up and be ready आत्ता सकाळी नऊ वाजलेले आहेत ओमाहामध्ये सी डी जी टाईमनुसार आज मंडे आहे ट्वेंटी थर्ड ऑफ ऑगस्ट मी एक वर वीकची सुट्टी घेतलेली आहे खूप एक्झॉस्टेड होते मी एक वीक ऑफ घेतलं आहे आणि या वीकचा उपयोग मी माझ्या फॅमिली फ्रेंड्स स्लॅश सिस्टरला भेटायला करणार आहे मी इथून फ्लाय करणार आहे सो या व्लॉगमध्ये तुम्हाला फ्लाईट्स पॅकिंग खूप साऱ्या प्लेसेस दिसतील वर्मांटमधल्या सो कंटिन्यू वॉचिंग आत्ता मी ब्रश केलं आहे फ्रेश झाली आहे आणि मी आता कॉफी पिणार आहे थोडी क्लिनिंग करणार आहे जायच्या आधी अँड देन विल गो झूप बाय सी यू ट्रॅव्हलिंगचा रूल नंबर वन काहीतरी एकदम कम्फर्टेबल घाला म्हणजे तुमचा प्रवास एकदम व्यवस्थित होईल आणि मग वाट बघा वाट बघा वाट बघा ओवर लॉंगर असतो जेव्हा फ्लाईट्स चीप असतात तुला भारी का ओमाहामधून निघालो आणि इथे शार्लेटमध्ये फाईव्ह थर्टीन संध्याकाळी पोहोचलो आणि आता आम्ही जाणार आहोत शार्लट टू बर्लिंग्टन आम्ही तिथे पोहोचू रात्री अकरा वाजता so let's go enjoy the view finally day one in तुम्हाला दिसत असेल मे केला आहे ड्राईव्ह करते आणि दिस इज मे माझी न्यू नीस तिला मी पाहिलेलं नव्हतं um, कारण जेव्हा ती बॉन्ड झाली तेव्हा कोविडचा टाईम होता so very happy to see the babies आणि इथे मी केलं राहते it's very green so much sunshine आणि so much natural nice cold air let's go into day one वर्मांच्या लोकांविषयी मी दोन ऑब्झर्वेशन केलेले आहेत पहिलं म्हणजे इथली जी लोकं आहेत ते इन्व्हायरमेंटली फ्रेंडली लाईफस्टाईलवर बिलीव्ह करतात आणि इथली जी लोक आहेत ती रिसायकलिंग कॉम्पोस्टिंग याचा वापर करतात प्लास्टिकचा वापर खूप कमी आहे इथे तुम्ही जाल बघाल तुम्ही दुसरी गोष्ट म्हणजे इथली लोक लोकल बिझनेसेसला खूप सपोर्ट करतात सो आता चर्च स्ट्रीटवर तुम्ही आहात तुम्हाला दिसेल की इथे local businesses local artist musician यांना इथली लोक खूप सपोर्ट करतात and they their hearts are very kind <laughs> Can you just text all your contacts, let them know I'm starting? <laughs> he used to be my manager, then he quit. He said I was too demanding. As <laughs> uh, I beautiful, we have the special little audience here already. And I would like to use your help to do one final advertisement for my show. So everybody down Church Street and up Church Street knows this is the place to Melbourne farm हे जे फार्म आहे ते एक एज्युकेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन आहे जे त्यांच्या ट्रेडिशनल वेज ऑफ लिव्हिंगला प्रिझर्व करतात आणि इथे लोक येऊन पाहू शकतात चीज कसं तयार केलं जातं इन पर्सन आणि ती जी सगळी प्रोसेस आहे ती तुम्ही लर्न करू शकता लोकल चीज कसं बनवलं जातं त्यानंतर फार्म लिव्हिंग तुम्हाला दिसेल इथे काही ॲनिमल्स आहेत फार्म ॲनिमल्स त्यांना लहान मुलं येऊन विजिट देतात त्यांच्याविषयी लर्न करतात ओवरऑल इथे आल्यानंतर तुम्हाला फार्म लाईफ यू एसमध्ये काय आहे ते पाहायला मिळतं चिकन्स कोंबड्या ह्या माझ्या <laughs> खूप खूप मनाच्या जवळ आहेत कारण मी लहान असताना जेव्हा माझी आई ही एकटी सिंगल मदर म्हणून काम करायची तेव्हा मी कोंबड्या पाळल्या होत्या आणि आम्ही त्या कोंबड्यांची अंडी विकायचो ॲट द टाईम कोंबड्यांच्या घरट्यामध्ये मी आणि माझ्या बहिणी जायचो आणि कोंबड्या बाहेर असायच्या सो कोंबड्या खूप स्पेशल आहेत <laughs> अशा प्लेसेसला व्हिजिट केल्यानंतर खूप असं ग्राउंडेड फील होतं खूप लहानपणीच्या मेमरीज आठवतात ही बेकरी आहे ही बेकरी खूप जुनी आहे इथे इथे fresh different kinds of breads बनवले जातात तुम्ही पाहाल खूप फ्रेश नथिंग प्रॉसेस्ड आणि त्यानंतर आम्ही एक छोटीशी वॉक घेतली आणि हे जे शेल्वन फार्म आहे ते खूप मोठी प्रॉपर्टी आहे त्यामुळे आम्ही खूप ॲक्टिव्ह होतो पूर्ण राऊंड घेऊन वॉक करून आम्ही या प्लेसेस व्हिजिट केल्या एन्जॉय इथे वर्मांडमध्ये लोकली मेपल सिरप बनवलं जातं जे ऑल्टरनेटिव्ह आहे शुगरसाठी आणि हे जे सिरप आहे ते लोकली बनवलं जातं त्यामुळे खूप फेमस आहे तर आम्ही इथून जायच्या आधी we made sure we buy local fruit jams आणि मेपल सिरप आम्ही जास्त काही घेऊ शकलो नाही खूप छोट्या बॉटल्स आम्हाला पॅक कराव्या लागल्या कारण आम्ही फ्लाय बॅक करणार होतो सो तेवढं लिक्विड आम्हाला अलाउड केलं नसतं बट स्टील छोटं छोट्या क्वांटिटीमध्ये आम्ही एन्जॉय केली ती क्वालिटी इथं एक ट्री हाऊस होतं आणि आर्डन मेकेलाची मोठी मुलगी माझी मोठी नीस तिने ट्री हाऊस खूप एन्जॉय केलं आणि इथे तिने एक फ्रेंड बनवली सो आम्ही इथे थोडा वेळ थांबलो and just rested Bring me much dinner, just mice. How old is he? He's uh, at least six. Six. He was, he's an adult, so that's as big as they get. या दिवशी मी माझी लीडर माय रॉक मिखिलाची मम्मी क्लेअर आणि तिचे स्टेप डॅड जिम यांना आम्ही भेटलो ब्रेकफास्टसाठी आणि generally it was just very sweet की आम्ही कॅचअप करू शकलो एकमेकांबद्दल गुड टाइम्स व्हेरी मेमोरेबल आम्ही केलबच्या शोसाठी गेलो केलब आणि हिज फेलो म्युझिशियन्स इथे त्यांचा एक शो होता खूप soothing music country music banjo violin and guitars it was very soothing Mikila's husband Caleb, he plays such a good music. I enjoy it every time I hear it. I love the country beats. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला यातल्या सीनरीज आवडल्या लोकांची वे ऑफ लाईफ प्रमाणमधली तुम्हाला पाहायला मिळाली प्रत्यक्षात ही ट्रिप माझ्यासाठी खूप स्पेशल होती कारण माझी home away from home family इथे आहे वर्मांडमध्ये ज्यांनी मला फ्रेशमन इयरपासून खूप खूप सपोर्ट केला आहे आणि त्यांच्याबरोबर मी खूप चांगली कनेक्ट होते इथली लोकं खूप काइंड आहेत ॲटलीस्ट जी मला माहिती आहे ती लोकांची लाईफस्टाईल खूप सिम्पल आहे आणि मी माझ्या निसेसला भेटले पहिल्यांदा so it was very excited परत भेटूया अशाच एका व्हिडिओ बरोबर तोपर्यंत bye bye take care love you all